Mon travail consiste essentiellement à organiser euh, les événements euh, sur euh, le domaine portuaire, que ce soit l'initiative du port même ou d'autres sociétés. Mon quotidien est un peu difficile à décrire dans le sens où chaque jour se présente avec un nouveau challenge. Aujourd'hui, un événement, demain un tournage, après-demain l'organisation d'une fête. C'est très varié et diversifié et c'est ce qui fait un peu la force de cette fonction. Ce travail demande euh, par moments beaucoup d'improvisation parce que, comme tout événement, malheureusement, rien ne se passe euh, comme on le prévoit. Et ça fait partie des règles du jeu. On les accepte et on avance. L'avantage de travailler dans une petite équipe, c'est qu'on arrive euh, à faire passer une meilleure communication et on se serre tous les coudes lorsque nous sommes sur le terrain. J'ai cette chance exceptionnelle de travailler dans un cadre très particulier qui me permet d'être tous les jours au bord de l'eau. Il faut être organisationnel, il faut être motivé, avoir beaucoup de rigueur et surtout être flexible, pouvoir être présent lorsque le job l'exige. Ce qui me rend le plus fier euh, lors des événements que j'organise, c'est de pouvoir donner le sourire aux gens. Que ce soit enfants, adultes, euh, si les gens sont contents, je suis content. Je m'appelle Wagas et je fais vibrer les événements au port de Bruxelles.